¿Por qué oramos? ¿Por qué intercedemos? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy vamos a hablar de este tema. Ya sabe que estamos en el mes de la oración, de la intercesión, entonces puedes añadirte a nuestro grupo privado Facebook y poner tu solicitud de oración y también orar con nosotros. Pero vamos a reflexionar hoy del por qué tenemos que orar, del por qué tenemos que interceder. ¿Cuál es la razón que nos va a motivar a orar y a interceder por otra persona? Claramente, cuando estamos orando, intercediendo para nosotros mismos, para nuestra familia, lo que nos va a mover es nuestro egoísmo, es nuestro deseo pero ¿qué es lo que tiene que empujarnos? ¿Qué es lo que tiene que movernos cuando oramos por otra persona? Bien, muchos lo hacen por deseo diferente. Eh, también Pablo habla que cuando se predicaba, no todos lo predicaban, predicaban a Cristo por amor, muchos lo hacían por celo, muchos lo hacían ah, por envidia, muchos lo hacían por otra motivación y que parece raro, pero sí que hay mucha gente que hace la cosa con motivación equivocada. Pero la motivación que tiene que estar abajo a nuestra intercesión tiene que ser el amor. El amor que tenemos que tener por otras personas. Si vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14, dice así, Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hicimos, todo lo que hicimos ah, por Dios, todo lo que hicimos para nuestros hermanos, tenemos que hacerlo no porque se tiene que hacer, no porque es bueno hacerlo para nosotros, no, no, no, tenemos que hacerlo por amor. Así que como Dios amó a nosotros y dio a Jesucristo para nosotros, para que nosotros podamos tener salvación, vida nueva, una vida eterna, de la misma forma, nosotros, con amor, queremos ayudar a los demás. Queremos evangelizar y queremos orar y interceder. El amor tiene que ser lo que nos impuca. Si no es el amor, algo está fallando en nosotros. Si lo vamos a hacer por celo, si lo vamos a hacer eh, porque queremos visibilidad o porque queremos algo, entonces estamos equivocados. El amor tiene que ser el empujón, tiene que ser algo, la motivación que nos impuga a servir a Dios y que nos empuja a interceder por personas que la mayoría de las veces no conocimos. Es fácil orar e interceder por lo que conocimos, nuestros queridos, nuestra familia, pero solo el amor nos puede motivar a orar y a interceder por la persona fuera de nuestra familia, fuera de nuestra amistad, que también necesitan de nuestras oraciones. Entonces con esto eh, quiero saludarte, si hay preguntas, si hay eh, dudas o también si tienes eh, solicitud de oración, puedes escribirlo acá, aquí abajo en los comentarios o mejor en nuestro grupo privado Facebook. Así que vamos a orar por ti, por tu solicitud de oración, con mucho gusto, porque te amamos. Un abrazo.